Kwa majina naitwa Nabii SS Roringa wa kanisa la Omega Ministries Church of All Nations lililoko hapa hapa Dar es Salaam Afrikana Kilongawima, na nafasi yangu ni mtumishi wa Mungu na mtumwa wa Kristo, ndio nafasi yangu. Aa, ah, kwanza nimetiwa moyo. Aa, ah, kikubwa nilichokiona ni kwanza, nadhani hii ni habari pia, hata wengine nadhani walikuwa wajui kama mimi ambavyo nilikuwa sijui kwamba Tanzania tuna barozi mbili Marekani. Tuna ubalozi wa Washington DC ambao ni ubalozi wa kuwakilisha nchi, lakini tuna ubalozi wa New York ambao ni ubalozi wa kuwakilisha Tanzania katika Umoja wa Mataifa ambao unaongozwa na balozi wetu uh, uh, Kennedy uh, uh, Gerson. Kwa hiyo hii imekuwa mpya, sikujua kama tuna balozi mbili, lakini ushiriki wetu wa nchi ya Tanzania hasa katika Umoja wa Mataifa kupitia balozi wetu Profesa uh, Kennedy uh, Gerson imekuwa ni, ni, ni experience tofauti, na nilienda kihuduma, lakini nimepata neema hiyo ya kukutana na viongozi wa nchi yetu wanaowakilisha vizuri Tanzania. Kwa hiyo imekuwa nimepata upeo mkubwa na exposure kubwa kwa ajili ya hasa ya maendeleo ya nchi yetu katika kuwakilisha Tanzania katika nchi zingine za Umoja wa Mataifa yeah. Sababu na hilo unaizungumziaje nafasi ya viongozi wa dini unapotazama katika mazungumzo yako na mheshimiwa balozi na kuona namna gani ambavyo viongozi wa dini wanaingia hapo? Uh, <clears throat> kwanza tume, nimepata muda mzuri sana wa mazungumzo ya kina na balozi wetu uh, Kennedy uh, Gaston uh, ame, amenieleza, tumekaa kwa kueleza jinsi ambavyo uh, Umoja wa Mataifa katika masuala ya kutunza amani na utulivu wa nchi mbalimbali. Kwa hiyo hiyo fursa kama sisi wa Tanzania viongozi wa dini tulikuwa, sijui kama wenzangu wanafahamu, lakini mimi ndio imekuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kama mabarozi wengine kupitia uh, nchi zetu mbalimbali, ni vyema kuandaa taratibu au mpango maalum wa kuweza kupanga ratiba nzuri za kuweza kushiriki viongozi wa dini katika mikutano ya Umoja wa Mataifa ili kulinda umoja, ushirikiano, lakini na amani. Na unajua hakuna maendeleo duniani pasipo na amani pia na utulivu kwenye nchi. Kwa hiyo nime, nimepata hiyo uzoefu ya, au nimepata eh, exposure hiyo kwa, kwa kutokea kwa, kwenye ubalozi wetu wa pale New York. Kwa hiyo nimeona fursa na tunaamini kwa yale tulio alionishirikisha na kusisitiza kwamba kama viongozi wa dini tunatakiwa kutokukaa nyuma, kujiona tu katika Injili, lakini tujione katika nafasi pia ya kuimarisha amani na utulivu katika nchi zetu za Afrika na Umoja wa Mataifa kiujumla. Kwa hiyo imekuwa ni, ni, ni baraka kwa kweli. Yes. Sambamba na hilo Mungu uh, umezoeleka uh, mambo yanatokea. hata waandishi wa habari kama ambavyo tumekuwa tukifuatilia uh, nabii nyingi sana kutoka kwako, umetabiri mambo mengi ambayo yalikuwa yakitokea, lakini sasa hivi tunafahamu mwaka huu ambapo ulikuwa unaingia ulitabiri mambo mengi sana, na moja kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka mgumu sana ukiambatana na majanga mengi, lakini tumeshuhudia mengi ajali zikitokea za ndege za gari tumeshuhudia pia majanga mbalimbali ya ukame ambayo yamesababisha uh, shida inayoendelea sasa kama maji umeme na hivyo. Wewe ushauri wako ni nini kwa taifa na uh, serikali kwa ujumla na hata wananchi wenyewe, tunavuka na haya majanga mwaka 2023 au kuna maelekezo maalum ya kuyafanya? Uh, kwanza cha kwanza uh, ndugu waandishi wa habari, hiyo kauli ya kwamba umekuwa ukitabiri mambo mengi yanatokea, hakuna mwanadamu anaweza kutabiri kesho wala hakuna mtu anaweza kuijua kesho ya mtu au jana iliyopita isipokuwa roho wa Mungu. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mimi kwa bali ya kwamba natabiri na mambo yanatokea, sio mimi bali ni Kristo ndani yangu. Mungu ndo anaweza kutujua sisi kesho itakuwaje. Kwa hiyo mimi nimekuwa ni sehemu ya kuzungumza, lakini sio sehemu ya kama mtabiri, hapana, ila ni sehemu ya kuzungumza yale ambayo Mungu anayafunua kwa ajili ya ya kesho yetu kama wa, wanadamu waliotuumba kwa mfano wake. Kwa hiyo <clears throat> watu wengi wanafikiria ah, rolinga ameongea hivi, ametabiri, lakini nyuma ya hiyo sio rolinga aliyetabiri, ila ni Mungu ndani yangu ndo anaweza kutufunua macho kuona yatakayotokea kesho na yaliyopita jana. Kwa hiyo hali hii ambayo imetokea mwaka huu, mwaka jana nakumbuka ilikuwa Disemba nikitokea Nairobi kwenye mkutano sema mwaka 2022 tunatakiwa kuomba sana kwa sababu kuna majanga, kuna uh, ukame na pia uh, kutapita hali ngumu ya maisha kwa Watanzania. Nadhani wengi kama tulivyozoea, unajua kama kitu hakijatokea huwezi kujua uzito wake, lakini tukiangalia hali ya sasa hivi sio tu Tanzania, ila tumekuwa Marekani, tumeona hali ya kiuchumi ya dunia ni duniani kote, uchumi hali ya kiuchumi imekuwa kidogo imeteteleka. Kwa mfano tulikuwa tunaongea na watu walioko Marekani uh, muda mwaka jana na kabla ya vita ya Ukraine na, na, na Urusi, mafuta garoni ilikuwa inauzwa karibu dola moja, dola, dola moja pointi nane na senti 80 au dola mbili, lakini sasa hivi inaenda dola mbili mpaka tatu. Kwa hiyo hali ya uchumi ni ya dunia nzima, na ukiangalia hapa nchini umeona sasa ukame ambao umesababisha maji, umeme eh, joto, mvua zinyeshi lakini ajali tumeona ajali iliyopita hapa karibuni ya ndege na ajali nyingi tu. Kwa hiyo mimi niseme tu ujumbe nilionao ni serikali, kuna bunge, kuna mahakama. Hii yote ni mihimili mitatu ndani ya nchi, kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Kuna yale yanayoweza kufanyika kwa nafasi kama serikali, kuna yale yanayoweza kufanyika kwa nafasi kama bunge, na kuna yale yanayoweza kufanyika kwa nafasi kama mahakama. Kwa kila mmoja akisimama kwenye nafasi yake tunaweza. Lakini pia tukija kwa viongozi sisi wa dini tuna nafasi kubwa sana ya kuombea taifa. Unajua kila kitu kinaanzia rohoni. Tukilaumu tu serikali haifanyi vizuri au haifanyi hivi, ukame kwa mfano. Sasa ukame, kama serikali itafanyaje kuleta mvua? Hamna namna yoyote serikali inaweza kuzalisha mvua, ila sisi viongozi wa dini tuna uwezo wa kufanya kuomba maana Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakiomba na kunyenyekea, Mungu atasikia kutoka mbinguni, ataponya. Kwa kama viongozi wa dini tuna nafasi kubwa sana ya kugeuza hali ya ki, hali ya hewa na kiuchumi wa nchi kwa namna ya rohoni, lakini pia kwa wananchi kulaumu haitoshi. Mungu ameshatupa nafasi ya kuomba, kwa badala ya kulaumu ni vyema tuende kwenye magoti tuombe na Mungu atasikia. Hakuna nchi ilikuwa kame kama nchi za Uarabuni kama Dubai, lakini Dubai leo imetengeneza kila kitu na ni nchi ambayo duniani kote watu wanakuja pale kuona vitu mbalimbali mbali. Lakini ni nchi kame kabisa, ni jangwa, lakini imetengeneza mpaka jangwa limekuwa ni kila mmoja anafurahia kwenda Dubai. Kwa kila kitu kinawezekana, ila katika kuomba na kushirikiana na serikali. Kwa hiyo ujumbe nilionao kwa serikali kila mmoja aendelee kufanya namna ya nafasi yake kutatua matatizo ya wananchi, lakini kwa wananchi basi kurudi mbele za Mungu na kuwa na uvumilivu, lakini pia kwa viongozi wa dini ni kushikamana, sio kutengana. Tukishirikiana tunaweza kufanya kitu kikubwa ndani ya nchi yetu. Una utabiri vipi? Unatueleza nini kuhusu mwaka mpya unaotarajiwa kukaribia sasa? Uh, mwaka mpya wa 2023 bahati nzuri uh, mara nyingi huwa napenda na ku ku, kila jumbe za mwaka mara nyingi naziongea kwenye mkesha wa kwenda mwaka mpya. Kwa tarehe 31 kuamkia tarehe moja, wale wote ambao watapata neema ya kusikiliza kile nitakachokiongea usiku wa kuamkia tarehe moja tutakuwa na ujumbe wa mwaka 2023 na bahati nzuri zaidi aa, ah, sasa tuna platform kubwa ya Watanzania ambayo wanaweza kutazama kupitia channel ya Haleluya TV ambayo sasa inaweza kupatikana kwenye ving'amuzi vya Azam kupitia others, uh, other channel namba tatu. Kwa hiyo Watanzania ni rahisi sana kupata ujumbe kwa sababu sasa tunaweza kupitia vingamizi vya Azam na tukaangalia Haleluya TV. Sasa kupitia Haleluya TV wengi watasikia kitu gani kitaenda kutokea mwaka 2023 au vitu gani ambavyo Mungu ameweka ndani yangu kwa ajili ya mwaka 2023. Na hayo yote nitayazungumza kwenye mkesha wa mwaka mpya kwenda uh, kutoka tarehe 31 kwenda tarehe moja. Kwa hiyo ujumbe wa 2023 tukutane mkesha wa mwaka mpya.